Tell him, tell him. Tell him. Tell him, tell him. Oh. Ah, tell him. Tell nimekuja na matatizo. Baba, mbona unanisumbua sana wewe? Kwa kila siku wewe tu hauponagi. Ah. Mimi bado nimelala hisi. Ah, nimekuja na matatizo ndugu yako. Ah, Asa mimi nataka kunizoea sana wewe jamaa. Mimi na matatizo. Wewe mbona unanizoea sana wewe jamaa? Ah. Sasa mtaalamu, jamani, mtu amekuja na matatizo unasema amekuzoea. Ah, sasa sasa, sikiza nikwambie, sikiza nikwambie, mimi muda wa kufungua ofisi bado. Unaona wewe uendage hata kazini? Ah, kazini naenda, lakini sio hivi na matatizo. Nimekuja unisaidie mtaalamu. Umekuja na hela kweli wewe? Hela una hela kweli wewe kunilipa? Eh, Tuko umekuja na hela kweli? Mbona asubuhi sana sana, yaani unajua ah, nimelala. Amka unisaidie tu mtaalamu jamani eh? Duniani hapa kuna matatizo, watu tunazungukwa na matatizo kila kila wakati eh? Eh? Tuna matatizo tu mtaalamu, nisaidie tu baba eh, baba saidie tu baba. Jamani, matatizo ninayo makubwa sana mtaalamu, ah, na wewe ndio tegemeo langu eh? Kila siku wewe tu yani, eh? hebu nieleze matatizo yako mtaalamu. Mimi nimekuja na matatizo na shida nilionayo kubwa ni kwamba ninadaiwa, ninadaiwa, ninadaiwa na watu wengi sana, na bora ningekuwa nadaiwa, lakini sasa ninasumbuliwa hivi, nashindwa hata nipite njia gani mimi kwenda nataka kibarua. Unajua mimi leo siko vizuri kabisa. Ah, nisaidie. hili swala mimi nitakusaidia tu kijana wangu, kwa sababu sio mpaka nipandishe majini, kwa sababu nakumbuka kabisa vizuri kabisa. Eh, hey, baba nakumbuka vizuri kabisa. Unamjua Otimbi? na timbili yau acha uchangamfu wewe unamjua yule yope yule ni jini ambaye mimi niliwatumia wale vijana eh? uliona viewers wao YouTube we hey, eh, hivi sasa mimi yule ndo nilimchukua yule jini nikamjua akawatumia wale vijana. Hivi kumbe yule Otimbi na Timbilio ni jini? Ni jini. Sasa Otimbi ni, ni jini wa kiume na Timbilio ni jini wa kike. Anaitwa na Natimbilio. We. Eh, sasa ile keng keng ndio yani kilinge changu kile kinaitwa keng keng, ndio kilinge changu sasa. Jamani, kumbe ndio hivyo mtaalamu. Eh, Nisaidie sasa. Mimi sio mtu mzuri. Mimi nakwambia sasa. Na dawa yangu hii inayokupa leo sina haja ya kupandisha mizimu, sina ni kitu tu cha kukupa alafu na kuelekeza namna ya matumizi sawa. Ndio. Eh. Sasa mimi sio mtu wa mchezo mchezo. Eh, sawa. Unadaiwa na nani? Mbona una mawazo? Eh, nadaiwa na watu wengi, mtaalamu yeah. Basi tu shika. Sasa eh, matumizi yake sawa, matumizi yake chukua unachukua ako kamoja ka, kamoja ka hivi. Kama mtu anakudai anataka umpe pesa umpe pesa yake, wewe chukua ako kamoja, tia mdomo kamoja tu, eh, unakuwa unapata unamsalimia habari au habari yako, nasema habari yako eh, lazima, mdomoni eh, lazima atakujibu salama. akicha kujibu salama tu basi anasahau kila kitu, habari ya kukuomba pesa anasahau kila kitu eh. Yaani, hawezi kukumbuka kukuomba hata kama amekuja kunidai hapo hapo, amekuja ameniona, ameniona wewe, simama njoo, nikiweka tu mdomoni, ah, eh. alafu nikamwambia eh, eh kiweka tu mdomoni, eh. akudai, nikamwambia habari yako, yani akishafika tu naweka ah, eh. habari yako hapo hapo. Sasa sikiliza, nashukuru sana, yani nashukuru. Angalizo, angalizo, nilipe hela yangu, nipe pesa yangu kwanza. Kwani ni shilingi ngapi mtaalamu? Wewe nilipe hela yangu kwanza. Najua nyinyi vijana, mimi nishawe kumbadilisha mtu kuwa mbuzi Zanzibar, nilimbadilisha hadharani, afu akaniletea mawenge mawenge, nikamgeuza tena nikamfanya akawa ng'ombe. Ai! Habari yako? Salamu. Salamu. Sasa mfanye, haina shida. Habari yako? Salama. Karibu sana. Haina shida. Eh. Asante sana. Haya. yani mimi ndo nikulipe hela wakati nishapata ndugu. Habari yako? Salama salama salama. Takumbuka wiki ijayo lana wewe. na wewe sina kila kitu. Yu. Ah! Mshenzi hajanilipa. Ah, kanchoma atakuwa amenitafunia dawa huju. Ah! Wewe kijana, uje nikupe masharti mengine, unatakiwa utafunie limao na, na mchenza chenza pamoja na mvunja oma. Yaani leo nimefanya shughuli ya kutuma mpesa kabla sijapokea hela. Yaani ah, umenilaza nje.